Namun panin natin panin. Namun panin natin panin. Namun panin natin panin. Namun panin natin panin. Namun panin natin panin. Namun panin natin panin. Namun panin natin panin. Namun panin natin panin. Namun panin natin pinatan. Paninan pinan mitana pinaten. Namun panin nitin pinaten. Namun panin

I'm in the middle of the day. I'm in the middle of the day.

Thank you.